жиынның арты той болсын осы шаңырақты әрқашан береке болсын құдай қаласа әрқашан әрбір қазақтың шаңырағында осындай жақсы тамашалар көп бола берсін әмин алла әуіп бәрекелді міне жақсы сөзді жаттасаң хат болары ақиқат ағайынды мақтасаң жақ болары ақиқат жақсы тайды баптасаң ат болары ақиқат үлкендерден бата бақ қонар ақиқат деген қадірмен ағайын отыз мың теңге барып аласыз отыз мың теңгені келіп аласыздар қадірмен ағайын көкпар көтеріліп кетті мықты бола бер айналайын шабандоз көкпар көтеріліп кетті қадірмен ағайын шынболат шабандоздың тақымында төменгі мәреге жиенбет сен бақсақалдың атыменен төменгі мәреге жиенбет кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген сен бақсақалдың атыменен қалдыбай бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік аттың аты оқ жетпес баруан айтуғанов шымболат шабандоз тастады ағайын большой шымболат